Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Al tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole il fiore, ci vuole il fiore, per fare il tavolo ci vuole il fiore. Per fare il tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole il fiore, ci vuole il fiore, per fare il tavolo ci vuole il fiore. Bravi! Applauso! Pa, pa, pa, pa, pa, eh, sì, sì.